فذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الكبير الأنك الوجوه لكبريائه وعظمته الحي القيوم الذي دبر كائناتي بحكمته القادر الذي أبدأ الموجودات وأمها بإحسانه ورحمته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل في تعاقب الأعياد عبرة لمن وقف عند حدوده وداوم على طاعته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الله بإذنه ففتح لها أبواب الرقي والسيادة بسنته اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بدينه وسلك طريقة هدايته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 Hari ini tanggal 1 Syawal 1443 Hijriah adalah hari Idul Fitri yang di permukaan bumi ini disebut dengan Yaumul Id atau hari raya. Sedangkan di langit disebut dengan Yaumul Jaza, hari pembagian hadiah. Karena Allah Subhanahu wa taala pada hari ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Ibnu Rajab Allah memanggil para malaikat dan berseru Ya malaikati ma jazaul ajir idza amila amalahu Wahai para malaikatku apakah ganjaran seorang pekerja apabila ia telah melaksanakan tugasnya Para malaikat serentak menjawab, ilahana wa sayyidana jazauhu ayyuwaffa ajruhu Tuhan dan Tuhan kami ganjarannya ialah diber, diberikan upah kepadanya dengan sempurna Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman ini ushidukum anni ja'altu sawabahum lisiyamihim wa qiyamihim ridai wa magfirati sungguh aku bersaksi di tengah kalian bahwa aku jadikan keridhaan Allah dan pengampunanku sebagai ganjaran pahala bagi puasa dan solat malam mereka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lagi seraya memandang kepada seluruh mereka yang melaksanakan solat Id dengan pandangan penuh rahmat dan kasih sayang. Saluni ya ibadi wa wa izzati la tas'aluni al-yawma fi jam'ikum hadha li akhiratikum illa a'taytukum wa la li dunyakum illa nazartu lakum qad ardaytumuni faraditu ankum in sarifu maghfuran lakum Pintalah wahai hamba-hambaku demi keagunganku jika kalian meminta pada hari ini dan pada perkumpulan ini untuk kepentingan urusan akhirat kelak akan kami kelak akan aku berikan kepada kalian jika kalian meminta untuk kepentingan urusan akhirat kelak akan aku pertimbangkan untuk kalian kalian telah meridhoi terhadap perintahku maka aku pun meridhoi kalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itulah keadaan saat sekarang ini. Alangkah agung dan mulianya hari ini. Dan alangkah terhormat dan bahagianya hamba Allah yang berhari raya setelah melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan ini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sebagaimana yang telah kita laksanakan bahwa puasa adalah ibadah yang bermula dengan tidak makan, tidak minum dan tidak bercampur suami istri sejak terbit fajar sodik hingga terbenam matahari dengan tidak makan dan tidak minum seorang muslim yang berpuasa meneladani Allah Subhanahu wa taala yang tidak makan dan tidak minum. Bahkan ini akan lebih sempurna lagi jika yang berpuasa itu memberi makan. Karena demikianlah antara lain Allah memperkenalkan zatnya, memperkenalkan dirinya dengan firman-Nya Fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Dia adalah pencipta langit dan bumi, memberi makan dan tidak diberi makan. Surah Al-An'am ayat 14. Dengan tidak melakukan hubungan seks, seorang yang berkuasa juga meneladani Allah Subhanahu wa taala yang ditegaskan oleh Al-Qur'an sebagai tidak memiliki anak. Bagaimana dia memiliki anak padahal dia tidak memiliki teman atau pasangan. Badi usama wa tiwal ardi, anna yakunu lahu waladun, walam takun lahu sahibah. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 110 Keadaan sifat Allah itu Semua dilakukan oleh orang yang beriman Sesuai dengan kemampuannya Yang ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam konteks puasa selama sebulan penuh dari terbit fajar sadiq sampai dengan terbenamnya matahari. Kendati demikian, hanya kedua sifat itu yang digarisbawahi oleh ketetapan hukum puasa untuk diteladani. Artinya tidak makan dan tidak minum dan tidak melakukan seks bagi suami istri. Namun dari segi substansi, berpuasa seharusnya berakhir dengan terpantulnya semua sifat-sifat Allah kecuali sifat ketuhanan atau sifat uluhiyah dalam kepribadian seseorang karena berkuasa pada akhirnya adalah upaya meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan manusia sebagai makhluk hadirin yang terhormat dengan sifatnya Ar-Rahman. Sifat Allah Ar-Rahman artinya pelimpah rahmat di hari kemudian yang berpuasa melatih diri memberi kasih kepada saudara-saudara seiman sambil meyakini bahwa tiada kebahagiaan kecuali bila rahmatnya di hari akhir dapat diraih dengan sifat Allah Al-Qudus, Maha Suci yang berpuasa menyucikan diri lahir dan batin serta mengembangkan diri sehingga selalu menampilkan dan berpenampilan indah baik dan benar dengan meneladani sifat Allah Al-Afu Maha Pemaaf seorang akan selalu bersedia memberi maaf dan menghapus bekas-bekas luka hatinya Sedangkan dengan meneladani sifat Al-Karim yang maha pemurah Seseorang akan menjadi sangat dermawan Juga dengan meneladani Allah subhanahu wa ta'ala Yang bersifat Al-Adl, maha adil Yang pertama kali dituntut dari orang yang berpuasa adalah Menegakkan keadilan terhadap dirinya sendiri dengan jalan meneladani dengan jalan meletakkan syahwat dan amarahnya sebagai tawanan yang harus mengikuti perintah akal dan agama bukan malah menjadikan sebagai tuan yang mengarahkan akal dan tuntunan agama karena jika demikian dia tidak berlaku adil yakni tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya yang wajar dalam meneladani sifat Allah Al-Alim yang maha mengetahui orang yang berkuasa hendaknya terus menerus berupaya menambah ilmunya maka dalam upaya tersebut dia dituntut agar dapat menggunakan secara maksimal seluruh potensi yang dianugerahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya berupa panca indera akal dan kalbu untuk meraih sebanyak mungkin ilmu yang bermanfaat bukan hanya ilmu yang berkenaan dengan seluruh benda jagat raya tetapi juga ilmu yang bersifat non empiris yang harus dapat diraih dengan kesucian jiwa dan kejernihan kalbu hadirin yang terhormat ilmu bagi seorang ilmuwan haruslah mengantarkannya kepada iman yang akan mendorongnya memberi nilai-nilai spiritual terhadap ilmu yang diraihnya mulai dari motivasi hingga tujuan dan pemanfaatannya kita setelah berpuasa selama sebulan penuh dan juga kita merayakan hari kemenangan yang populer dengan sebutan Idul Fitri satu syawal Biasanya ada dua ungkapan populer terdengar saat Idul Fitri yaitu minal idin wal faizin dan mohon maaf lahir batin. Banyak orang mengira kalimat kedua adalah terjemah dari kalimat sebelumnya. Padahal itu bukan. Ungkapan mohon maaf lahir dan batin merupakan tradisi khas umat Islam di Indonesia dan juga tidak dikenal di negara Arab bahkan ungkapan minal aidin wal faizin juga tidak dikenal di negara Arab namun yang demikian itu sejatinya adalah doa yang selengkapnya berbunyi ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin artinya semoga Allah menjadikan kita semua tergolong orang-orang yang kembali yang kembali bersih tanpa dosa dan memperoleh kemenangan doa tersebut mengandung dua konsep yaitu al-a'idin orang yang kembali dan al-faizin orang yang memperoleh kemenangan barangkali muncul dalam benak kita pertanyaan-pertanyaan. Siapakah yang dimaksud dengan mereka yang kembali dan memperoleh kemenangan? Nanti kita akan mengetahui. Puasa Ramadan berakhir tentunya dengan Idul Fitri. Kata id bahasa Arab artinya kembali jadi al-aidin orang yang kembali. Adapun fitri atau fitrah berarti asal kejadian atau juga diartikan dengan agama yang benar atau juga dengan kesucian. Jadi Idul Fitri berarti kembali kepada asal kejadian agama yang benar atau kesucian yang merupakan fitrah manusia. Sedangkan alfa izin berarti orang yang menang karena ketakwaannya sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 61 wa nunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhum su'u wa lahum yahzanun dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka mereka tidak disentuh oleh azab neraka dan tidak pula mereka berduka cita. Di lain ayat Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah menang. Ia telah beruntung. <clears throat> Hadirin jamaah salat id rahimakumullah Puasa Ramadan hakikatnya adalah suatu mekanisme pengendalian diri Demi menyucikan hati dan jiwa Kembali ke jati diri manusia yang fitrah Yang selalu cenderung kepada kebaikan dan kedamaian Mereka yang puasa dengan penuh ketulusan dan keikhlasan bukan karena terpaksa atau ria atau pamer dinamakan orang-orang yang menang maka menang itu bukanlah menang melawan godaan setan tetapi karena ketakwaan kita yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui aktivitas puasa diharapkan manusia menjadi lebih suci lebih beriman dan lebih takwa dengan begitu puasa menjadi media transformasi diri dan masyarakat ke arah yang lebih baik, positif dan konstruktif. Sekaligus, sekaligus juga menjadi media pembebasan diri dan masyarakat dari musuh-musuh agama yang konkret seperti ketidakadilan, kezaliman, kemiskinan, kebodohan dan ketertindasan. Mengapa manusia selalu diingatkan untuk kembali ke fitrah yang suci? Islam sangat optimis memandang manusia yang meyakini setiap individu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fitrah adalah suatu kesadaran mendalam akan keesaan Tuhan, akan kesadaran terhadap tauhid yang tertanam dalam lubuk hati nurani yang merupakan pusat kedirian manusia. Fitrah ialah fitrah inilah yang membuat manusia memiliki kecenderungan alamiah mencari kebenaran, kedamaian dan kebaikan sehingga manusia disebut juga sebagai makhluk hanif yang lurus. Ditemukan cukup banyak ayat menegaskan bahwa dalam hati nurani manusia telah dituliskan komitmen suci untuk selalu mengikuti kebenaran dan kebaikan. Tugas pada Nabi, tugas para Nabi dan Rasul hanyalah mengingatkan kembali akan komitmen suci tadi. Supaya selamat dan tidak melanggar komitmen seharusnya setiap individu selalu mendengarkan hati nuraninya. Setiap bentuk penyimpangan dari komitmen tersebut adalah dosa dan itulah mengapa manusia perlu bertobat. Hadirin jamaah salat id rahimakumullah. Memang menarik dicermati kata taubat dalam bahasa Arab. Artinya kembali. Kembali kepada fitrah. Manusia yang baik bukan karena tidak pernah menyimpang dari komitmen sucinya karena hal itu mustahil. Tidak ada manusia luput dari kesalahan dan dosa. Akan tetapi manusia yang baik adalah jika menyimpang diri jika menyimpang jika menyimpang dia segera sadar dan bertobat sambil bertekad tidak mengulangi kesalahan lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 135 Walladzina idza fa'alu fa'hisatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah walam Yusiru ala ma fa'alu wa hum dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah dan mereka tidak meneruskan lagi perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui puasa Ramadan dan segala amal soleh di dalamnya merupakan bentuk pertobatan manusia. Setelah sebulan berpuasa, tentu dengan menahan dan memenuhi semua persyaratan, seseorang dapat suci kembali, seperti sucinya seorang bayi yang baru lahir. Demikian hadis Nabi di antaranya adalah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah tabaraka wa ta'ala Farada siyama ramadana alaikum Wasanantu lakum kiyamahu Faman somahu wa qawmahu imanan wa hisaban Kharaja min dunubihi kayawmin waladatku ummu Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Telah mewajibkan puasa Ramadan dan aku kata Rasulullah telah mensunahkan menegakkan solatnya yakni solat tarawih maka barang siapa berpuasa dan menegakkan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala ia dihapuskan dari dosa-dosanya seperti hari ibunya melahirkan hadirin jamaah solat id seharusnya dengan puasa umat Islam menjadi lebih meningkat kekuatan spiritualnya dan itu harus tercermin dari perilaku sehari-hari dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Spiritual mendorong manusia selaku selalu aktif melakukan upaya-upaya perubahan dan perbaikan kemanusiaan antara lain melalui kegiatan pendidikan dalam arti seluas-luasnya agar diri sendiri atau masyarakat semakin memahami agama secara kritis dan rasional. Hal ini dapat juga dilakukan melalui aktivitas pemberdayaan bagi kelompok lemah, kelompok miskin dan rentan dan marginal. Dan juga aktif melakukan kegiatan advokasi atau bantuan hukum terhadap kelompok yang tertindas melawan semua bentuk kezaliman, ketidakadilan dan kekerasan terutama dilakukan oleh kelompok yang berkuasa. Ironisnya dalam realitas sosiologis banyak orang mengaku berpuasa tetapi tidak memiliki kesadaran spiritual. Indikasinya mereka tidak memiliki kepekaan untuk melawan ketidakadilan, kemiskinan, dan kebodohan, bahkan menjadi pelakunya. Mereka tidak tergerak untuk menghapus segala bentuk perilaku diskriminatif, eksploitatif, dan kekerasan, juga tidak terpanggil untuk melakukan kerja-kerja kemanusiaan demi kemaslahatan orang banyak. Hal itu karena puasa dipahami sebagai ajaran yang bersifat ritual formal. Kekuatan spiritual amat penting dalam diri dalam diri manusia karena mendorong manusia selalu berbuat kebaikan dan kemaslahatan. Bahkan juga mendorongnya untuk memperindah akhlak mulia secara terus-menerus serta membentengi diri dari semua perbuatan keji dan buruk yang berpotensi merusak eksistensinya baik dalam relasi vertikal dengan Allah maupun dengan relasi horizontal dengan sesama manusia bahkan sesama makhluk termasuk lingkungan sekitarnya umat Islam sebagai kelompok terbanyak di negara ini seharusnya mampu memberi warna positif dan konstruktif pada kehidupan bangsa dan negara maka puasa Ramadan harus ter terefleksi dalam kehidupan nyata sehari-hari. Puasa dan semua ibadah lainnya hendaknya bukan hanya mewujudkan kesalehan individual, melainkan juga kesalehan sosial yang berdampak pada kemaslahatan seluruh masyarakat, khususnya bagi kelompok yang rentan dan marginal. Yang jelas, identitas al-a'idin wal faizin dapat terlihat pada mereka yang sudah berkomitmen untuk tidak mengeksploitasi sesama manusia melalui kerja-kerja yang koruptif dan manipulatif. Ciri-ciri antara lain mereka tidak melakukan tidak melakukan kekerasan, tirani dan diskotik atau kezaliman. Tidak mendiskriminasikan sesama sesama atas dasar gender, etnis, agama dan sebagainya juga tidak merusak dan mengeksploitasi lingkungan atas nama pembangunan dan atas nama apapun tidak juga agama demi kepentingan apapun dan tidak mencuri kekayaan negara demi kesenangan diri, keluarga dan kelompok dan tentu tidak tergoda juga hidup mewah, konsumtif dan hedonistik atau serakah. Sebaliknya, al-aidin wal-faizin adalah mereka yang terpanggil untuk sepenuhnya mendonasikan hidup dan karya demi kemaslahatan dan kebaikan orang banyak. Nah, apakah kita sungguh-sungguh tergolong al-aidin wal-faizin? Tentu jawabnya ada pada nurani kita masing-masing. Yang jelas Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan dengan firmannya Dalam surah Al-Hashar ayat 20 La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah Ashabul jannati humul faizun Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka Dengan penghuni-penghuni surga Penghuni-penghuni surga Itulah orang yang menang Orang yang Beruntung Akhirnya mari bersama kita mengucapkan minal ahidin wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan kita di bulan Ramadan yang baru kita selesaikan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati sepanjang hidup kita. Hadirin jamaah salat Id yang terhormat, untuk menutup khutbah ini marilah kita berdoa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan khusyuk dan ikhlas semata-mata meminta kepadanya dengan harapan penuh diterima semua permohonan kita amin ya rabbal alamin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات